das e da população deste Castilho, né? saudamos a Vossa Excelência Ministro José Permanente e a todos os participantes deste seminário com vossas boas-vindas à Castilho Municipalidade de Mimbani. Os objetivos do seminário, é, em primeiro lugar, é disseminar a estratégia de gênero no setor agrário com o envolvimento do próprio governo, Ministério da Agricultura, envolvimento de outros apoiantes, outros parceiros, fundamentalmente organizações, ONGs, podemos dizer que sentimos que, neste caso, a mulher está já centralizada em grandes atividades que anteriormente nós não tínhamos no setor agrário. O que é importante é, dessas companheiras que estão comigo na direção, as suas opiniões são válidas ou não. Ali é, que, é onde nós devemos olhar para questões de gênero elas devem sentir que as ideias que estão a dar estão a ser valorizadas. Então, questão de número, tem, tem duas mulheres, tem dois homens, para mim não ia olhar para aí. Ia olhar daquilo que é o trabalho, hein? as ideias, as contribuições na, naquilo que é a estrutura orgânica da União Provincial. A questão do gênero no setor agrário familiar a pouca participação de gênero, porque se a gente falamos de gênero, estamos a falar de homem e mulher. Mas na relação dos encontros, a fragilidade da participação da própria mulher e o encontro, quando são encontros dirigidos a gênero, tem que ser uma igualdade igual que há uma diferença nos nossos encontros, que a igualdade é diferente, mais homens e menos mulheres. segundo objetivo é fortalecer as capacidades dos técnicos do governo, a nível provincial e a nível distrital, em questão de aplicação da abordagem de gênero nas estratégias, políticas e planos de desenvolvimento local. O primeiro impacto é que, pelo menos para os técnicos, para os representantes tanto dessas áreas que lidam com o setor gênero na agricultura, é que vão estar capacitados Portanto, estão a receber uma melhor capacitação, que é para junto dos produtores, junto das comunidades, junto dos camponeses, conseguirem transmitir, portanto, a essência daquilo que é estratégia uh, do gênero no setor agrário. Com esta, com esta representatividade dos distritos, eh, o que queremos saber, eh, através de umas, umas, metodologias participativas propostas durante o seminário, queremos eh, identificar, tipo como uma linha de base, quais são as necessidades específicas dos distritos e, e, e além das mulheres, né? porque estamos a falar de gênero no setor agrário. A minha preocupação é como corrigir isto, o que vamos fazer para que o homem cresça também sabendo que tem que haver uma forma de partilhar as ideias sem esperar que a mulher faça o seu trabalho e ele venha apenas para imperar. Era mais ou menos nesse sentido. Como, como é que têm sido essas experiências? A questão do acesso à terra e crédito versus género. E muito obrigado. Este seminário contou com uma participação de uma representatividade dos 14 distritos da província de Inambane, Contamos também com a participação da UNAC, eh, com 12, 12 camponeses, membros das uniões eh, distritais e das uniões provinciais, em qualidade de formadores da UNAC, a nível provincial e a nível distrital. Além de, da equipa técnica de Funhalor, a equipa técnica da UNAC, contratada, contratada para, para o projeto, e de uma formadora da, da, da UNACSED, a oficial de, de gênero da UNACSED. Tivemos também a participação dos pontos focais de gênero das três direções provinciais, Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar, Direção Provincial de Obras Públicas e Recursos Hídricos e Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social. Além, se deslocou uma equipa do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar que apresentou a, a estratégia de gênero no setor agrário e tivemos também eh, a participação das ONGs nacionais e estrangeiras que trabalham no setor de, de agricultura e de gênero. Tivemos também, eh, por último, a presença do, da administradora do distrito de Inambane, da diretora provincial da agricultura e do presidente do, do município? É, nós temos é, formadores provinciais e contamos, estão aqui presentes na, na, na, no seminário, contamos com a dura tarefa desses companheiros da, do setor de formação a nível da província de Inhambane fazer. Eh, eh, formações a nível dos distritos para levarmos esta imagem lá. E como União Provincial nós vamos fazer a monitoria, vamos acompanhar aquilo que são as atividades das uniões distritais nas suas formações para aquilo que estiver a faltar nós reforçarmos um bocadinho. Mas a missão é pegar os ensinamentos e fazermos chegar à base produtoras de atribuição e posse de cabeças de gado no âmbito dos programas de fomento pecuário. Para o seminário, se, desenharam se série de metodologias participativas eh, que explicavam o conteúdo da estratégia de género no setor agrário. A finalidade era que os participantes eh, só receberam palestras, sino que foram Eh, actores implicados durante el desenvolvimiento del seminario. Por ejemplo, usamos la dinámica del uso del tiempo. La dinámica del uso del tiempo desenvolve un aprendizaje mutuo entre hombres y mujeres sobre la real contribución de, las actividades de agricultura familiar. Es un ejercicio muy simple y conveniente para disipar los mitos sobre el papel limitado de las mujeres. O fluxograma de actividades representa o fluxo de eventos y decisiones necesarias para realizar y elaborar e implementar la estrategia de género en el sector agrario. Este tipo de, diagramas puede tener varios usos. Puede servir de base para cuantificar o discutir sobre problemas al mismo tiempo que se ilustra a complexidade do processo de nascimento, desenvolvimento e implementação, monitoria e avaliação de uma estratégia como é a estratégia de género no setor agrário. No segundo dia começamos com o mapa de interações. O mapa de interações é uma descrição gráfica das interações que ocorrem dentro do distrito. Para isto, desenhamos mesas formadas por Eh, los puntos pontos focais de género y los camponeses que fueron convidados al seminario eh, con una mesa para cada distrito. O objetivo desta dinámica es que eles diseñen cómo funciona o seu distrito y cómo todo lo que está interviniendo en el desenvolvimento do seu distrito relaciona entre De aquí para o frente utilizamos tres dinámicas donde vamos a obtener un censo lo que está aconteciendo en los distritos con base en no mapa de interacción feito anteriormente. Para obtener a matriz FOFA, utilizamos en primer lugar un muro de lamentações. un muro de lamentaciones es una dinámica eh, que se traduce en amenazas y e fraquezas dentro de los distritos. A seguir, utilizamos la dinámica de árboles de sueños. Es una dinámica donde los participantes colocan los sueños realizables ligados a las mujeres y al sector agrario en una forma de follaje dentro de un árbol. Estos sueños serán traducidos en oportunidades de la matriz fofa. Y finalmente, encontramos la dinámica de o que esta mao puede hacer. Esta dinámica trata de encontrar las experiencias positivas que os participantes já fizeram ou que poderiam fazer eh, com alguma ajuda para tentar reduzir as desigualdades que as mulheres eh, no setor agrícola estão a sofrer. Estas experiências serão traduzidas em forma de forças para completar a matriz FOFA. A continuação, utilizamos dramatizações ou teatros para representar as sete áreas da ação da estratégia de gênero no setor agrário. Então, a parte daqui, eu tenho que entender, assume quem matou o meu irmão. Mas mamãe, o cara não Por último, juntamos em uma mesma matriz os dados obtidos eh, nas anteriores dinâmicas para poder estabelecer estratégias de ação. Uma vez elaborada a matriz, foram os próprios participantes quienes formularam as suas próprias estratégias para ultrapassar eh, as dificuldades ou as barreiras que estavam a ter os seus distritos para o desenvolvimento local, com especial atenção, atenção na mulher pedir que eventos da mesma natureza tinham que acontecer sempre, porque aqui é onde se vê que o camponês, afinal de contas, não era considerado, mas com esta missão, com essas lições, o, o, o, os extensionistas, os funcionários do Estado estão a reconhecer, estão a aprender com os próprios camponeses como é que é a militância. do exemplo daquele cântico que os camponeses deram ali, cantaram, todos ficaram impressionados que afinal de contas os camponeses estão bem estruturados, estão organizados, cantam, produzem e comem. A soberania alimentar existe.